Είναι πολύ δύσκολο για τους ε, νεαρούς Έλληνες στην Ελλάδα να βρουν μια σταθερή δουλειά με ανοιχτή σύμβαση. Τυχαίνει να δουλεύω εγώ με ημερήσιες συμβάσεις και είναι αρκετά δύσκολα να πληρωθούν οι λογαριασμοί διότι δεν ξέρεις πότε θα είναι το επόμενο τηλεφώνημα για δουλειά. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό που έχει εστιαστεί ο πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων στα ελαστικά και ασφαλή εργασιακά ωράρια και πιστεύω ότι θα έχει πάρα πολύ καλή επίπτωση για όλους τους νεαρούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση.